Ola xente de ciencia, neste vídeo imos facer un indicador de pH usando a col lombarda. ¡Jo! Aquí a temos. Que bonita, é verdade? É moi importante que o poidades facer na casa, porque ímolo empregar noutro experimento desta serie de vídeos sobre o cambio climático, así que estade moi atentos. Aproveitando, analizaremos o comportamento ácido-base de certos elementos usando o xugo desta col e realizaremos unha escala de pH. E, por suposto, imos relacionalo co tema do cambio climático. Pero que é un indicador de pH? Son sustancias que cambian de cor segundo o medio no que estean. este pode variar dende un medio ácido a básico, pasando polo neutro. O estrato de colombarda cambiará de cor segundo o medio ao que a botemos. Adquirirá unha cor vermella nun medio ácido, como pode ser o zume de limón ou o vinagre, e unha cor azul nun medio neutro, como a auga ou tamén pode adquirir unha cor verde nun medio básico, como a auga con bicarbonato sódico disolto. Estaredes vos preguntando tamén que é o pH. E, de xeito resumido, podo contarvos que é unha medida do grado de acidez. A menor pH, maior será a acidez, e a maior pH dicimos que será máis básico. Agora, imos ao allo! Para facer o noso experimento, mellor que poñades antes roupa que se poida manchar. De material, imos precisar unhas folliñas de lombarda, unha táboa de cortar e unhas tesoiras e un coitelo. Se non vos manexades ben co coitelo, podedes, podedes usar as tesoiras de cociña. Un caciño onde imos cocer a lombarda. Un coador para coalas. Ah, auga que vai cubrir as follas de lombarda cando as poñamos no lume e por último un recipiente onde imos guardar a nosa cocción de lombarda este vai ser o noso indicador de pH Cortamos as follas de lombarda en anaquiños pequenos sobre unha táboa. Poñemos a lombarda no cazo e agregamos auga ata que a cubra. Deixámola ferver por 10 minutiños e logo esperamos a que se enfríe. Coámola e xa temos o noso indicador de pH preparado. Se queremos que nos dure unha semana, deberemos deixalo na neveira, Pero se queremos que sexa por máis tempo, podemos facer unha tintura botando sete partes do extracto cunha parte de alcohol de 96 graus e guardando nun frasquiño opaco ou cuberto de papel de plata. Agora podemos poñela a proba, mesturando consume de limón, vinagre, auga, con bicarbonato ou un refresco. E voilà, o virado de cor indícanos o pH da sustancia cando o comparamos co patrón que temos aquí e que vos tamén podedes descargar e imprimir nas vosas casas. Por suposto, isto non é maxia, senón algo mellor. Ciencia! O responsable deste cambio de cor é a cianidina, un pigmento natural da familia das antocianinas, atopado en amoras, frambuesas, uvas, cereixas, arandos e, por suposto, a col lombarda, xa que vistes que se comporta como un excelente indicador ácido base. Mm, e tamén son as responsables de tinguir a nosa roupa e dentes cando nos manchamos Coméndoas. Sí, mm. Xaco, sí, pero tenta non mancharte tanto a próxima vez. Podedes probar a facer este mesmo experimento con arandos, cúrcuma ou pétalos de rosa, aínda que non hai tanta variación de cor a rangos pequenos de pH. Por último, xa que falamos neste vídeo de froitos silvestres, recomendarvos que comades a froita e outros produtos e tempada e de proximidade. Así evitaré su transporte desde países lonxanos en cámaras frigoríficas ou o cultivo destes en invernadoiros calfactados que van consumir moita máis enerxía e producir moito máis CO2, incrementando a vosa pegada ecolóxica como consumidores. Se queredes saber máis, convidamos vos a dar unha volta pola vosa librería ou biblioteca máis próxima para descubrir moito máis sobre o tema. Ainda que, por suposto, tamén vos deixamos un par de links na descripción. Aureño! Hum.